Hola a todos, continuamos con los vídeos de agradecimiento. Este vídeo es para Sergio Rico Rico, que ha participado en nuestro crowdfunding con el pack Land of Fire, que incluye todo. Y que queremos agradecerle su apoyo incondicional, que sabemos que no es fácil, pero nos has apoyado ahí. Nos vemos pronto. Ahí estaremos, y con nuestra forma original, no con esta. <laughs>